y el minuto cero Con joyas y diamantes, también con dinero Money, money, money, a eso me refiero Con mi Lola Bonnie también lo genero Genero y facturo desde que era un chamaquito Yo no me he pegado, tampoco visto bonito Te derrito, pega el grito que esto ya estaba escrito Para serte franco, franco, y no repito Feel, feel, feel, siente mi feel siente mi feel Feel, feel, feel, siente mi feelings. Siente como te rompe mi skill. Siempre billetes de 100, te acerca y te disparo, men. Oh, qué bien, es mi gen, siempre vestido de Ken. A todos los lugares que llego reciben bien. Sin mi tema yo no pego, entonces ¿quién? Este, este bro, este es mi nivel tu carrera Siempre hay desnivel dentro del redondel Tú no aportas nada Tu rima ya está vieja, tu rima está oxidada Oxidada, oxidada Tu rima ya está vieja, tu rima está oxidada Oxidada, oxidada Tu rima ya está vieja, tu rima está oxidada Feel, feel, feel, siente mi feel Feel, feel, feel, siente mi feel. Feel, feel, feel, siente mi feel. Siente como te rompe mi skill. Cabrón, tú no metes ninguna. Más falso que el viaje a la luna. Mintiendo y diciendo que tienen fortuna. Lo tengo gimiendo tal como Osuna. Si mi rima te abruma, no llores sin razón alguna. Tu mente ya tiene laguna de todas las veces que a ti te vacuna. Tu vida detrás de tribuna. No hiciste la rima ninguna. Te no pegaste ni una. No entiendo pa' qué la presuma Sabe que mi rima es muy original Te dije tus problemas, no lo tomes personal Feel, feel, feel, siente mi feel Feel, feel, feel, siente mi feel Feel, feel, feel, siente mi feel Siente como te rompe mi skill